pessoal, tudo bem? Sou a Claudinha do programa Barriga Super Sarada e hoje eu tenho uma pessoa muito especial que vai fazer um treino muito legal para vocês. A gente vai estar trazendo uma vez por semana aqui no canal um vídeo de treino que você vai poder estar fazendo em casa. Essa aqui é a Andresa, ela é personal trainer, é atleta pessoal, wellness, né Andresa? Isso, categoria wellness. Categoria wellness, gente, ela é super legal, gente. Vai fazer uns treinos maravilhosos que você vai entrar em forma aí perder aquela barriguinha, ficar linda pro verão. Verão tá aí, então assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o Instagram dela para você entrar lá e seguir, que sempre tem dica muito legal também para vocês, tá certo? Então vem com a gente, bota para quebrar, pode fazer na sala, faça aonde você quiser. Tem um espacinho pequeno, já tá ótimo, já vai dar para fazer seu treino, tá? Então vem com a gente, tira a preguiça do couro e vamos lá! Vamos lá, gente. Ok, Claudinha, então vamos começar fazendo a fundo amarrado com a perna. Não faço mais pé de trás. O pé de trás fica sempre em pezinho. Quase encosta o joelho no chão. na perna de cada tá trabalhando glúteo, na perna de lado tá trabalhando quadríceps, um exercício bem completo. sinto com o abdômen para dentro, respirando corretamente, mas segura o abdômen para dentro. Dez repetições. Quantas séries o pessoal vai fazer? Três séries de cada. Três séries de cada. Se não tem, pessoal, pezinho, pode fazer uma garrafinha. Enche uma garrafinha de água. Enche uma garrafinha de água, pega um quilo de arroz. Mas para iniciante pode fazer sem pezinho também. Também já pede, gente. Agora a perna de lá está trabalhando glúteo e a perna de cá está trabalhando quadríceps. Respira corretamente. Vamos fazer agachamento. Tem que ter sempre o cuidado, botar a força do corpo no calcanhar. O joelho ele não pode passar da ponta do pé. E na hora que descer, desce bastante, Claudinha. Ó, o bumbum não pode ter essa curvatura para baixo. É a retroversão. Quer dizer que esse é o limite, passou do limite do teu corpo. Até aqui, Claudinho. Isso. Isso que é bom sempre fazer o exercício do lado do espelho. ele é o melhor edifício que tem, porque ele é bem completo. Agora então, vou fazer Stephen de ladinho para câmera. Junta os pés agora, rodinha Tem duas variações para fazer Stephen. Os pés bem juntinhos, o joelho bem esticado. Só não pode com curvatura na coluna. Sobe. Mais esticado. Aí. Costa bem retinha. os pés, flexiona um pouquinho o joelho e agora deixa a perna parada. Aí vai alongar bem a parte de trás da coxa. Desce até se alongar, as costas sempre retinhas. ninguém, deu para cansar. Quantas séries o pessoal faz em casa? As três séries de 10 para começar. Três séries, pessoal, de 10 repetições, vou deixar tudo certinho no vídeo para vocês. E para finalizar, a gente pode estar tá fazendo um abdômen. Vamos. Vou fazer um abdômen para vocês estar tá fazendo aí em casa, certo?